А куда? На девятый этаж, як я мамку подниму, если мамка на ходулях ці ходить. І то це так, вона це вийде сюди, посидить, воно ходулі стоять. Оце оце вона на ній. Сказала, вона війну говорить, родилася, війну тут прожила, говорить, німці таке не творили, ні одного снаряду не взірвалося, війну, що вона повністю. Начинает по поселку палить, подвал спускается. Був перехресний бій, чи з одного боку лупили. Не, ну когда в подвале сидишь, там не видишь, <laughs> какой бой был. Ну, вон окно выбито а тоже ну, видно. он в дерево попало мне. Ну. Как пережили? Ну, Живем как живые, зайцы. Живые. Живем пока. как зайцы. Одно, как говорится, ухо на востро, одно. Ну, да. эту ночь было более-менее поза ту ночь. И поза те ночи. Это было более-менее. Вот приехали забирать имущество, потому что мародерят. Но. Ну. Мародерят и буквально вот в течение суток уже, считай, половина нету. Половина уже нету. Вот. Обстановка, конечно, напряженная, потому что не знаем, что ждать сегодня, не знаем, не знаем что ждать завтра. Тяжко пережили, потому что... Теща больной. Он больной после операции, инсульт. Это тяжело было перенести. Очень тяжело было перенести. Хата подпрыгивала. когда Ой, как она подпрыгивала. Ну, то по ее состоянию уже можно посмотреть. и Что оно то, ну что что, что я больной человек, я не могу сейчас ничего. Вот спасибо соседям, что помогают. Соседская пришла. Это не наша. Здесь собак у нас завалить. Люди поуезжали, собак поотвязывали. Собак полное село. У меня куча домов, куча хозяйств, Люди оставили на меня-то, как бросить, тех собак, тех котов, тех коров, которые поставляли. Попросили люди. Є, хоч вода прибуває, хоч от рідка є хороша. Ну як хороша? Одне слово сказати. Зараз я чашку винесу. Наводящий був, ту кухеньку там і погріб завалився, все. Ну Це можна з тої сторони зайти подивитися. А вторий вже конкретний це був в цьому кухні. Там на городі було, це воно там на городі взорвалося. Ну і там воно снаряд торчить один, не взорваний полбіди, що це там, що там плита така грубо зроблена, а то б воно пробило. А я тільки з кухні вийшов, там поставив чайник гріть. Тільки сюди зайшов, вона як шандарахнула. І оглушила мене, і пищала в ушах таке, що боже мой.